قصيدة على مسرح الحياة للشاعرة دكتورة أمل العربي على مسرح الحياة أيام تطول وساعات على مسرح الحياة أيام تطول وساعات تعصف بالآهات على مسرح الحياة أيام تطول وساعات تعصف بالآهات وعيون تضحك من البكاء وأغاني تطرب بالأسماع وألحان تعزف الآلام وجوه ملونة بألوان الزمان كقوس الألوان في الشتاء وجوه ملونة بألوان الزمان كقوس الألوان في الشتاء وعبرات وكلمات ليس بأشعار وأهات وأوجاع تمزق المكان وعبرات وكلمات ليس بأشعار وأهات وأوجاع تمزق المكان على مسرح الأعياد على مسرح الحياة تتشابك الأيادي ولكن ليس بها أي كلام على مسرح الحياة تتشابك الأيادي ولكن ليس بها أي كلام من داخل المسرحية يرفع الستار يبدأ في عرض الحوار عرض صامت ليس به أي معاني الحرمان عرض صامت ليس به إلا معاني الحرمان فهناك فصول تحكي عن العشق والغرام وأوهام وعذاب ينشطر منه الزجاج إلى الرمال حروف تنفجر كالبركان فتخرج منها عبارات تكاد تحرك الكلمات حروف تنفجر كالبركان فتخرج منها عبرات تكاد تحرك الكلمات وسهام مطعونة في أجساد مدفونة ورقصات ملعونة دون حركات وسهام مطعونة في أكساد مدفونة ورقصات ملعونة دون حركات رقصة راقصة تتمايل على أكتاف بلا أنغام وطبيب يعالج دون أوجاع راقصة تتمايل على الأكتاف بلا أنغام وطبيب يعالج دون أوجاع وولد يبكي من لوعة الفراق وولد يبكي من لوعة الفراق وورد ارتوى من دمعة الأحباب ووريد سوى من دمعة الأحباب وعش شوق الرشق في غدر العشاق وولد يبكي من لوعة الفراق ووريد ارتوى من دمعة الأح... من دمعة الأحباب وشوق الرشقة من غدرة العشاق على مسرح الأحداث على مسرح الأحداث الأحداث هي الحكايات حكايات بلا معنى أو إحساس سأمزق الستار وسأغلق البنوار سأمزق الستار وأغلق البلوار مع تحيات دكتورة أمل